सरकार हाय भाजप भाजप पेट्रोल या भाजप सरकारचा पेट्रोल या भाजप सरकारचा गॅस दरवाढ आहे या भाजप सरकारचा या मोदी अरे मोदी तुम चाय चाय बेचो देश नहीं अरे मोदी तुम चाय बेचो अरे मोदी तुम चाय बेचो गरम गरम चाय बेचो मोदी तुम चाय बेचो अरे मोदी तुम चाय बेचो अरे मोदी तुम चाय बेचो गर्मा गर्म चाय बेचो आम्ही आंदोलन करत आहोत पुणेकरांच्या वतीने नरेंद्र मोदी सरकारला हे सांगू इच्छितोय की तुम्ही ज्या पद्धतीने आम्हाला पुणेकरांना भारतीयांना जी खोटी स्वप्न दाखवली होती या ठिकाणी केंद्रामध्ये आपण सत्तेवर येण्यापूर्वी बहात्तर रुपये असणारं पेट्रोल कसं महाग आहे आणि त्या ठिकाणच्या पूर्वीच्या सरकारांनी कशी चूक केली या प्रकारचा लोकांमध्ये लोकांच्या भावनांना साथ घालत सत्ता त्या ठिकाणी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला तेच नरेंद्र मोदी आज या सात साडेसात वर्षामध्ये सा अडुसष्ट किंवा सत्तर वर्षात जे काही घडलं नाही त्या प्रकारची दुपटीची नवी तर दहा पटीची शंभर पटीची त्या ठिकाणी भाववाढ किंवा महागाईचा दर वाढवत आहेत त्याचा निषेध नोंदवण्याकरता आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे आणि मला असं वाटतं की जे पुणे हे राज्यातलं देशातलं दोन क्रमांकाचं आणि एक क्रमांकाचं शहर आहे त्या शहरामध्ये उद्याच्या काळामध्ये सर्वसामान्यांनासुद्धा अशा छकड्यावर किंवा बैलगाड्यांमध्ये आणि टांग्यामध्ये जर फिरायची परिस्थिती आली नाही तर नवर वाटून घेण्याचं काही कारण नाही आणि ही सगळी कृपा ही नरेंद्र मोदींची आहे आणि म्हणूनच नरेंद्र नरेंद्र मोदींनी किमान आमच्या या सगळ्या पुणेकरांच्या भावना समजून घ्याव्या म्हणूनच हे या ठिकाणचं आंदोलन आहे ओके